kowa na buhari zai yi kome wanda ba ke da yayi da na fara faran da nan tare da yi ma musa za da iya minister na idikasan na fara shiga biyu abin da nake so in gaya muku haƙuri shi ne wani abu faran garin ina son ku haɗa kawo ƙungiya ce wadda mu ne uwayen kowa ba idan alazanci muku wanda ko ba na wannan takarda na gode Allah muku albarka ubangiji Allah muku albarka amma ku yi hankali latiyu shi ne gida allah sa ku ku zama kwajinan ku aza shi lahiya lauba da jima ba assalamu alaikum